ist wirklich creepy. Es ist viel schlimmer als auf den Bildern. Ich habe wirklich Angst, da reinzugehen. Also wirklich. Alles klar, aber wir dürfen auf jeden Fall kein Aufsehen erregen. We're back in the building und es ist mal wieder Breaking Bad Time. Heute ist ein schöner sonniger Tag und wir dachten uns, was gibt es Geileres, als in einem abgefuckten Hotel zu übernachten. Wir sind auf der Suche nach dem absolut schlechtest bewährtesten Hotel in Stuttgart. Wir wollen aber am liebsten zwei Sterne minus haben und da machen wir uns jetzt gleich nochmal mit euch auf die Suche. Ich hatte mir auch schon den ein oder anderen Favoriten gestern Abend rausgesucht, die gucken wir uns jetzt zusammen mit euch an. Also sind wir an unserem Schreibtisch, an unserem Bildschirm? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Europa in einem derart heruntergekommenen Hotel schon einmal übernachtet habe. Dreckig, fleckig, gammelig Gammelig, stinkig, zerrissene Vorhänge, die jahrelang nicht gewaschen wurden. Oh, oh, merkwürdiger, abstoßender Geruch, Schimmel im Zimmer, Ameisenköder auf dem Boden. Lass mal gucken, ob die, ob die <laughs> Zimmer haben. Ich habe das Gefühl, das gibt's nicht das mehr. Gibt okay, Rezessionen sind schon mal nicht so überirdisch schlecht oder unterirdisch schlecht. Äh, leider muss ja mindestens ein Stern vergeben, um was zu schreiben zu können. Lass mal in die Bilder reingucken. Ja. Oh, okay. Was, äh, ist oh, das das Buffet? Ist das das Buffet? Tupperbox? Oh. Okay. Es sieht scheiße aus, aber es ist mir noch nicht schrecklich genug. Es ist mir auch nicht schrecklich genug. Bin. Schatz, ich habe noch Hast gestern noch? Hotel 1,5 Sterne. Alter. Okay, das muss unterirdisch sein. 79% haben tatsächlich wirklich nur einen Stern gegeben von 144 Rezessionen. Okay. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist mit Abstand das Schlechteste, was wir bisher haben. Ich würde mal sagen, wir, wir, lesen mal kurz die, die, die beste Bewertung. Komplette Absteige. Hier ist ja alles kaputt. Das Hotel ist so schlecht, das muss man erlebt <laughs> haben. Perfekt. <laughs> Absolut katastrophal. Das Hotel ist Katastrophe. Ich bin beruflich relativ viel in Hotels unterwegs und kann sagen, dass man in Frankfurter Crackviertel <laughs> besser untergebracht ist als hier. Zwar ist der leichte Uringeruch im Gang und im Treppenhaus ganz angenehm und erinnert an das heimische Bahnhofseck, aber die Sprachbarriere <laughs> mit dem Hotelchef stört schon etwas. Auch da mein Thailändisch nicht nach das Beste ist. Alter, was ist das für ein geiler Typ? Was ist das für eine Rezession? Wie geil ist? Ich kann verstehen, dass nicht alles sauber gehalten werden kann, wenn man ein Hotel hat und gleichzeitig Besitzer des Asia-Schnellimbiss ist, welches sich nebendran befindet aber einmal kurz durchwischen, um die Reste der armen Sau rauszukehren, die vorher da pennen musste. sollte nicht zu viel verlangt sein. Zimmer sind alt, ranzig und dreckig. Bitte meidet dieses Gebäude großräumig. Zwei Sterne gebe ich, da ich nach der Nacht erstmal zum Arzt gehe und mich checken lasse. Kann nicht schaden. der Typ sollte einen Orden bekommen. Der typ Schmerzwurst. Orden bekommen. Lass mal die Fotos von dem Hotel gucken, weil er hat mich jetzt so angefixt. Das muss, okay, komm, wir gucken, jetzt, so wir gucken uns jetzt gemeinsam sein. die Fotos an. Oh, oh, oh, oh, oh ist das, ist das da, oh, äh, ähm, nee, ist das der Empfang? Ist, <gasps> das ist nicht der Empfang. Das ist der Empfang. Das ist nicht der oh Empfang. Das ist nicht der Empfang. Schatz, das sieht aus wie ein Sarg, in den man sich da reinlegt. Warte mal, hier. Also ich würde sagen, hier perfekt zum Sterben. Da kannst du dich reinlegen und einfach verwesen. Und es würde nicht mal auffallen. Stell dir mal vor, du kommst da rein und dann sitzt du ganz da hinten im letzten Eck. Sitzt ein richtiger Creep. Sitzt ein Creep. Guten Morgen. Setzen Sie sich zu Ich habe Angst. Also ganz ehrlich, alleine würde ich mich dieses YouTube-Experiment nicht trauen. In diesem Flur wird man auf jeden okay, Fall ermordet. Das ist mit Ab okay, das ist mit Abstand das Ekel. Aber der fühlt sich wohl. Der fühlt sich wohl. Okay, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir werden jetzt ein Hotel anrufen und wir verraten jetzt nicht, welches es ist. Das soll anonym bleiben. Es ist auf jeden Fall ein ganz schreckliches und wir versuchen da jetzt einfach mal für heute eine Nacht gesponsert zu bekommen mit unserem YouTube-Kanal. Let's give it a try. Hallo, ähm, hier ist Breaking Bad, der Laurin und die Fabiola und äh, wir haben einen YouTube-Kanal und ah, sind, sind gerade auf der Suche nach den schlecht bewertesten Hotels im Umkreis von Stuttgart. Und Aha, da sind sie bei uns aber falsch, glaube ich, Äh, okay, also wir haben also ihr, wir haben es gefunden, ihr Hotel, und das hat überirdisch schlechte Bewertungen. Ah, das kann nicht sein. Das, das muss man, gegenüber von uns gibt es auch Hotel und die mögen uns nicht. Die, die, ich kenne mit dem Internet kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, der war das, der hat da was geschrieben. Wir wollen ein YouTube-Video drehen über, wie gesagt, die schlechtesten Hotels, die ah, wir finden können. Aber kein Schmuddelfilm ist das, gell? Nee, nee, nein. Nee, nein. <laughs> so Hotels sind wir nicht. <laughs> Nein. Nein, nein. Wir suchen einen Sponsor dafür. Das heißt, wir würden gerne umsonst bei genau. ihm übernachten und im Gegenzug würden wir dann ihr Hotel in unserem YouTube-Video zeigen. Wie also klingt das für Sie? Gibt's, bei uns gibt es ja nichts umsonst. Das können Sie ja was nicht beim abschminken. Fragen Sie doch mal Ihren Vater, ob hier mal was zahlt für Sie, aber bei uns gibt es nichts umsonst. Gell? Wie kommt denn das zustande? Wir haben in den Bewertungen unter anderem gelesen, dass ähm, ja, die ein oder anderen Krabbeltierchen mal unterwegs sind und es unfassbar stinken soll im ah, Hotel. Ah, das, und das kann nicht sein. Also bei uns im Hof, denn das sind halt ab und zu mal, das ist ja überall in der Gastronomie, dass da mal ein paar Ratten rumrennen oder so. Also, also da brauche ich ja nicht so zimperlich sein. Ich habe schon ein paar äh, Falle aufgestellt, gell? Da brauche ich Sorge, keine Sorge machen. Okay. <laughs> okay. okay, also gefressen wird man nicht. Gefressen wird man. Nee, nee, also das können Sie ja übernehmen, aber das, das es nicht. <laughs> Sie, also und Sie wurden auch noch nicht gefressen bisher. Äh, ich bin doch gerade am Telefon oder nicht. Also, wir überlegen es uns nochmal. Auf welchen Namen soll ich denn reservieren? Breaking ähm, Bad, das geht offiziell nochmal aus. Aber gell? vielen, ich vielen. Jetzt auch bald Mittagspause, gell? Ja, okay. Also. Aber er meint ja, mit den Krabbeltierchen passiert nichts, weil er hat ja Fallen aufgestellt. Und er wurde, und er wurde nicht gegessen, er ist ja am Telefon. Ich muss sagen, wir wollen ja wirklich in das schlimmste, schrecklichste, hässlichste, abgrundtief abgefuckteste Hotel gehen. Und welches war das für dich? Ich habe mein Favorit. Okay, komm, lass Hotel machen. Das finde ich abartig, unterirdisch, miserabel. Für alle, die uns übrigens auch mit diesem geilen Projekt <laughs> supporten wollen, wir haben unten einen PayPal-Link in die Beschreibung gepackt. Äh, das heißt, wenn ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Euro übrig habt und beisteuern möchtet, dann freuen wir uns natürlich. Genau, dann könnt ihr uns ein Frühstück äh, sponsoren im <laughs> Hotel. wir machen es. Okay. Das da vorne ist es. Schatz, da ist es. Da ist es. Schau mal ganz, ganz heftig aus. Alter, um Gottes Willen. Kommen wir da überhaupt rein? Um Gottes Willen. Okay. Alter, kommen wir hier. Wir leben hier lebendig raus. wieder raus. Es ist wirklich creepy. Es ist viel schlimmer als auf den Bildern. Ich habe wirklich Angst, da reinzugehen. Also wirklich. Alles klar, aber wir dürfen auf jeden Fall kein Aufsehen erregen. Wir ziehen es jetzt durch. Wir ziehen es durch. Ja, danke schön. Zeit, Leute. Also wir werden jetzt einfach mal hier so einen kleinen Hotelzimmer-Check machen und gucken, was hier äh, so für Makel versteckt sind. Ich muss sagen, der Typ, der war ganz nett an der Rezeption. Der war total gold. Also hier wird auf jeden Fall, hier wird nicht gewischt. Ich komme da dran und kann da einfach easy hochgucken. Alles klar, also schön staubig. Oh mein, oh mein Gott. The Creep Moment. Check jetzt mal die Betten ein hier So. Katzenscharrer. Oh. Direkt auf dem Kopfkissen. Ah, okay. So. Das sieht eigentlich ganz. Okay, der Geruch, das riecht wie eine, wie eine Mischung aus tatsächlich, also muss ich ehrlich sagen, wirklich kein Spaß, Hunde, Pipi und Rauch. Wo waren Sie am 7.5. um 19 Uhr? Wo waren Sie? Hier. Also komm, also unterm, unterm Bett wird auf jeden Fall nicht gewischt nee, oder gesaugt. Es wird eher der Dreck unters Bett gewischt. <laughs> <laughs> ja, so wie man es so wie's halt, wie man es halt macht. Wie man es halt macht. Hier oben kommt die Tapete runter. So finde ich auch immer ziemlich eklig. Oder wenn man halt auch hier gerade am Fenster guckt, Schatz, film da mal hin. Das ist halt auch echt. Das ist schon wirklich. Was, Schatz, was? Du musst, mach den Geruchstest an auf. <laughs> aber ah, irgendwie, da ist auch schmutzig. Da ist überall Schmutz drin. Schimmel. Oh, ah, der ist schmutziger als bei uns daheim. Wir werden jetzt gleich einen Blick ins Bad werfen. Ich habe den Lichtschalter auf dem Deck. Es ist eine Filmkulisse. Schau mal, das könnte doch auch irgendwie, guck mal, die, was ist das für eine Farbe? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Grün. Let's step into it. Aber echt es ist, äh, der Boden wurde hier auf jeden Fall gewischt, so halbwegs. Muss man wirklich da, da kann man draus Müsli löffeln, Schatz. Die ist, die ist recht sauber. Okay, okay also, ja. ja also, das hätte man schon ja, auch ein bisschen so, ordentlicher machen können. Okay, ne? hier, ja, die ja. Ränder <laughs> ist Wieder mit anderen Schrauben ah, Das ist das, ist schon was. Wenn man halt mal wirklich sagt, 68 Euro ich, ähm, es gibt wirklich andere richtig gute Hotels, auch in Stuttgart Umgebung, die kosten um die 55, 65 Euro rum und die sind top. Die sind wirklich gut, also richtig gute Hotels. Ich glaube, am Ende des Aufenthalts können wir uns eine Perücke zusammennähen aus den ganzen Haaren, die wir hier finden. oh, der Duschhahn. Ja, okay. Den haben wir ja auch schon in den Bildern gesehen, dass der ziemlich schäbig aussieht. Also, ja. oh, oh Alter, Alter. Oh. Okay, krass, kann man das oh. erkennen auf der Aufnahme? Ja, Warte, ich leuchte das nochmal so ein bisschen. Hier sind <laughs> richtig fett Spinnenweben. Ich darf schon erwarten, dass da einfach solche Dinge beseitigt werden. Ich meine, wir sind wirklich nicht super klein, ne? aber das ist wirklich, das ist schon echt sehr, sehr schäbig. Ich habe schon fast ein bisschen Angst, dass die uns draußen Wie du da liegst. Über Platz ist echt next level, Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh nee. Ich habe auch voll Angst. Ich habe jetzt gerade die Fernbedienung angefasst. Mit der Hand darf ich jetzt nichts mehr anfassen. Alter, die Matratze ist ja next level. Die Matratze ist next level scheiße. Alter. Gute Nacht. Wir werden jetzt gucken, was... Wir haben tatsächlich die erste Nacht überstanden und auch hiermit die letzte. also, <laughs> Hast du also, geschlafen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so müde. Du bist einfach weggepennt. Ja, aber du bist auch übel weggepennt. Ich muss sagen, ich bin auch echt relativ schnell eingeschlafen. Ich bin aber die ganze Nacht wirklich im Zwei-Stunden-Takt aufgewacht. Nichtsdestotrotz kamen immer wieder ganz seltsame Geräusche, als würde jemand an der Heizung rumschrauben. Also es war schon mhm. ein mhm. bisschen creepy. Und die durchgelegene Matratze, die macht sich schon bemerkbar. Also ich fühle mich nicht so erholt also, also die, ist, die ist echt übel. Also die ist da, wirklich. Da schlägt der Rücken wie so eine Hängebrücke. eine richtige Kuhle. Ich habe mir eingebildet, dass es überall ein bisschen juckt. Ja, habe ich mir auch weißt, eingebildet. Weiß man auch immer, nee, es ist jetzt mein Kopf die haben mir suggeriert, oh, irgendwie juckt's überall, das sind bestimmt irgendwelche Bettwanzen. Oder Aber ich glaube, hier sind keine. Nein, ich revidiere, ich revidiere. Wir sind komplett übersät von irgendwelchen Punkten, Bissen, Stichen. Ah. Wir bereuen es wirklich sehr, dort übernachtet zu haben. Wir sind halt so Leute, wir wollen dann diese Erfahrung mitnehmen. Und klar freuen wir uns natürlich über jede kleine Spende, damit wir diesen Frust ganz schnell wieder vergessen. Also wenn du einen Euro übrig hast oder sowas, freuen wir uns natürlich riesig. Wenn nicht, auch gar kein Thema. Und die Wanzenbisse, die freuen sich auch sehr über ein Abo auf unserem Kanal. <laughs> wir hoffen auf jeden Fall, das Video hat euch wenigstens entertained. Uns hat es sehr viel Juckreiz gekostet und sehr viel Ekel. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt echt eine fette Erholung. Bis nächste Woche, Leute. Don't forget to, to break, break the bed. Ciao, ciao. <laughs>